Добро пожаловать в дом, оставь за порогом ложь. Мы никогда не умрем, ты никогда не умрешь. Страхи пустают, как дым, с возвращением домой. Я буду всегда молодым, ты будешь всегда молодой. Времени нас не взять, оно прирученный зверь. Мы повернем его вспять, выставим его за дверь. Наш с тобой потолок, звезды парад планет, Без перебоя наш ток, постояния электричества нет, Все в твоей голове, мир отражения зеркал, Кто найдет нас в траве, тот никогда нас не знал. Встретим рассвет детьми, взрослыми станем днем, Звездами выйдем из тьмы, добро пожаловать в дом.